Mä näytän tutkimusta Itä-Suomen yliopistoon, eli mun laitos sijaitsee Joensuussa. Ja itse kun asun Helsingissä, niin piti tietysti jonkinlainen työtila löytää. Ja tämä on hyvin miellyttävä ympäristö, on rauhallinen paikka työskennellä ja täällä on erittäin hyvät kokoelmat kirjallisuutta. Mä tutkin tällä hetkellä turvetuotannon sääntelyä ja siihen liittyvää lainvalmistelua. No, tietysti tässä kirjastossa niin painotushan on yhteiskuntatieteelliseen, historialliseen ja oikeustieteelliseen kirjallisuuteen ja oikeustieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen, se on tietysti mitä eniten itse tulee tutkimuksesta tarvittua. Ja tietysti tuota, tietokannat täällä on sähköiset ihan hyvät ja myöskin tuota, jonkun verran tehnyt hankintaehdotuksia ja ne on kaikki menneet oikein hyvin läpi. Tähän asti on kyllä erittäin tyytyväinen ollut kaikkea mitä täällä on. No me ollaan itse tosi onnekkaassa asemassa, mutta tietysti kun ympärillä seuraa, miten muilla, muilla ihmisillä menee, niin tuota, kyllähän se rahoitus on hyvin kilpailtua ja hyvin iso osa työajasta menee vain apurahahakemuksien tekemiseen. Suosittelen kaikkia, kaikkia hyödyntää tämän kirjaston palveluita. Jos vertaa vaikka Helsingin yliopiston kirjastoon, niin täällä on kuitenkin hyvin kattavat aineistot ja useimmiten ne on myös erittäin hyvin saatavilla ja vapaana.